ব্ৰেকফাষ্ট কি আছিলে নাই কিয় তই কি আনিছ মুড়ি কোনে আনিছিলে মুড়ি যে পূৰা পিঁয়াজ কাটি কাটি খাইছে যে পেট ভৰাই মুড়ি খাইছে ই এইবিলাক বাদ দে বাৰু যা বিস্কিট আছে যা বিস্কিট খাই যা আবে বিস্কুট খাই খাই পুরা পেট ময়দা হৈ গৈছে মোৰ নোৱাৰো আৰু বে বিস্কুট চিস্কুট কাৰণ বিয়াও নাই যোৱাবাৰ বিয়া চিয়া তো গম পাইছই কি হৈছিলে কাণ্ড ফালতু বায়োলজি কিতাপ কোনে দিব গৈছিল মই কি জানো তাত বায়োলজি কিতাপ ফালি পেলাব তাত তাৰ প্ৰেজেণ্ট কিন্তু পইচা আছে মোৰ ভাইটি বায়োলজি কিতাপ কিতাপটো কামত আহিছে খাব যে পাইছিলি এতিয়াতো চব চালা বেন হৈ গ'ল Tapi itu sama deh, mahal deh. Phone sih itu. Tapi bu, konsol naik kok customer care kan deh. Tapi customer care nama nala deh. Konsol sih, kunci baru konsol pura kan. Itu nomor sah, udah sah sunek. Bela kawasulan. Hmm, bela kawasulan. Hello? Hello? অ অ মই অ দাদা অ আছো আছো ফ্ৰী আছো ফ্ৰী আছো মজা খবৰ মই তোক দি আছো ভালকে খবৰটো ৰ ৰ অ দাদা কওকচোন আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা ঠিকে আছে অ দাদা দুটা চিলি চিকেন আৰু কোফটা আৰু নান হা হা জলদি জলদি জলদি পঠাই দিওঁ কি হৈছে কি হৈছে ঘৰবিলাক কিয় ইউজ কৰি থাকে সেইটো কথা কি চিলি চিকেন কি অৰ্ডাৰ দিছ পইচা আহি আছে পইচা প্ৰজেক্ট এটা পাইছোঁ কি প্ৰজেক্ট কাবাকো কেম্পেইন প্ৰজেক্ট ঠিক আছে শুন আমি বনাবলৈ এড এটা চিম্পল এড চিম্পল এড অঁ ভিডিঅ' বনাব লাগিব চিম্পল এড এটা বনাব লাগিব ইণ্টাৰভিউ চিণ্টাৰভিউ ল'ব লাগিব দুটামানক ঠিক আছে ডকুমেণ্টেৰী টাইপ অঁ ডকুমেণ্টেৰী টাইপ চিনাকি চিনাকি আছে আছে ঠিক আছে মূৰটাকো এটা আছে ওলাইছে মাংস পুৰা মাংস আছে <laughs> <laughs> কথাটো কি এজন কিবা একো নকলি দৌৰা দৌৰিকে লৈ আহিছে মোক আমি ইণ্টাৰভিউ এখন দিব আছে শুন এটা এণ্টি টেবকৰ ডকুমেণ্ট আছে টেবকো বুজি পাওঁ মই টপিকো বুজি নাপাওঁ দে ঠিক আছে দে হ'ব ইমান সেইটো নহয় মানে ডকুমেণ্ট এটা বনাইছোঁ বুজিছ ডকুমেণ্ট এণ্টি টেবক চিনেমা বনাই আছে নেকি চিনেমা চিনেমা হয় ফিল্ম টেবক তই মানে তাতে এক্টাৰ মানে হিৰো মানে আৰু মেইন হিৰো বুজিছ কি নাই চিনে নাপাওঁ এই ফাল্টু কাৰণে কি ফাল্টু কৰিম নেকি সঁচাকৈ বনাই আছোঁ গম নাপাওঁ নেকি আমি চিনেমা বনাওঁ মই হিৰো তই হিৰো মেইন ফুটটোৰ পোষ্টাৰ লাগিব বাহিৰত দেখা নাই আজিকালি আজিকালি যে চিগাৰেটৰ পেকেট চাধাৰ পেকেট এই যিমান টেবাকৰ প্ৰডাক্ট থাকে সেইকেইটাত কিহৰ পোষ্টাৰ থাকে কিহৰ ফটো থাকে কাৰ ফটো থাকে তোৰ ফটো থাকিব এই তোৰ লাঞ্চৰ ফটো থাকিব সঁচাকৈ অলপ দেৰি বেছি আধা ঘণ্টামান লাগিব ঠিক আছে এটা ইণ্টাৰভিউ দিব চব হৈ যাব ঠিক আছে বহুত আচ্ছা শুন শুন শুন শুন তহঁতে যি য'ত কৰিছিলি জলদি কৰ মই ঘৰ যাব আছে জলদি জলদি কেইটা বাজিত দেখিছ নাই নাখাওঁ মইতো ঘৰত কি কৰিবি কি কৰিবি ভাতেই খাবি বল ভাত মই ঔষধটো খাব লাগে আহে মোৰ কাঁহৰ দৰৱ খোৱা সময় বাদ দিছোঁ ঔষধ মাংস ভাত খাবিচোন অঁ মাংস ভাত আছে মাংস ভাত আছে অ আনিছোঁ ইয়াত তাক যে মাংস ভাত খাব মাতিছ কেইজন মানুহ মাংস আছে এইবুলি কৈছো ফালতু নিজৰ খাবলৈ পইচা নাই মাংস যেন তেনে আহিছে আৰু এটা মানুহ কি খাম হাৰ্দিক শুনাই মেনেজ কৰি লওঁ আজি তাৰপিছত তই খামেই না মাংস কম নপাবি তই হ'ব দে খুৱাই দিওঁ দে আবে আমি টবাকো প্ৰজেক্ট এটা পাইছিলোঁ চাদা বিৰি চাদা বিৰি মদ গাঞ্জা যি ধৰক এই ৰূপ আঁতৰি আহিছোঁহে মই এতিয়া বুঢ়ীমানৰ আগত কি ফাল কৰা হ'ব চা মোৰ কথাটো হ'ল তই জাষ্ট ৰিহেপ হোৱা ওলাইছ অঁ তই ফ্ৰেছ ডাঙৰ মোক কেলৈ কৈছে তই একদম ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ এতিয়া তোৰ যদি ফেচটো আমি যদি ইণ্টাৰভিউত পুট কৰিব পাৰোঁ তইতো ফেমাছ হবি হবি ইণ্টাৰভিউ ল'বি অঁ ইণ্টাৰভিউ এটা ল'ম একদম চিম্পল ইণ্টাৰভিউ কৰিব লাগিব কি একদম একদম মিনিমাম বস্তু তই একদম টেনশ্যন নল'বি এইটো বস্তু ঠিক আছে বাৰু এইটো বুজিলোঁ মই ইণ্টাৰভিউ ইণ্টাৰভিউ দিব লাগে কিমান টাইম ল'ব maximum ten ten minutes maximum ten minutes খালি বস্তু দুটামান আনি থবি আৰু বটলটো লৈ আহিবি কোৱাটাৰত দি দিম সেই নহ'ব তই জানোৱে বাৰু তোমাৰ কাম কিমান লাগিব গৈ পাঁচ লৈ আহিবি বেছি নাখাওঁ খানা আজিকালি কমাইছোঁ তোমাৰ খানা পৰা যাব লাগিব হ'ব সেইবিলাক কথা পাতি বাৰু তই এটা কাম কৰ তোৰ দহ মিনিটত সময় এটা মোক ইণ্টাৰভিউ এটা দি দে তোৰ কাৰণে মই চব দিম ক'লো নহয় বঢ়িয়া কথা দিমেই দিম বঢ়িয়া কথা তই দহ মিনিট মেক্সিমাম দহ মিনিট হ'ব আৰু তাতো ঘৰটো ওচৰতে তই গুচি যাব পাৰিবি তই সোনকালে গুচি যাব পাৰিবি আৰু এই যে পলিথিনত তোমালোকে কি আনিছিলা কি আনিছো মাংস মাংস ভাত খাই যাওঁ তই কোন মাংস দি দিবি আনিছ তহঁতি তহঁতি সবে যদি মাংস খাবলে আমি কি খাম জুল খাম জুল খাবি কি খাও এ হ'ব দে দে হ'ব হ'ব দে হ'লতো অঁ ঠিক আছে কি হ'ল চব ঠিকে আছে দুখী আত্মা হৈ আছে যে তুমি ঘৰ তোমাৰ মৰিলে নেকি হা মই চলাওঁ আৰু আচ্ছা এই স্মকিং কেতিয়া পৰা কৰিছা স্মকিং কৰা মোৰ হ'ল বহুত হ'ল কিন্তু একদম ঠিককে যদি ক'ব যাওঁ তেনেহ'লে মোটামুটি পোন্ধৰ বছৰমান আছিলোঁ চাগে পোন্ধৰ বছৰমান চিগেট খাইছো তই টুৱেণ্টি ফাৰ্ষ্ট চেঞ্চুৰীৰে আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু টুৱেণ্টি ফাৰ্ষ্ট চেঞ্চুৰী এইবোৰ কি চেঞ্চুৰী মাৰিছে বে টুৱেণ্টি ফাৰ্ষ্ট চেঞ্চুৰী নহয় টুৱেণ্টি ফাৰ্ষ্ট চেঞ্চুৰী কেতিয়াবা কেতিয়াবা তাৰিখ এটা কওঁ বয়স এটা কওঁ ইয়াৰ কথা নহয় এনেই তোৰ থুলমূলকে কিবা এটা তোৰ মনত আছে যে মই ক'বলৈ হ'লে খাইছো বিৰি দি ষ্টাৰ্ট কৰিছে মানে কিমান বয়সত ফাইভত ফাইভত ক্লাছ ফাইভৰ পৰা বিৰি দিছিল গুৰু পাব্লিক দেখোন তাৰপিছত বাৰু ঠিক আছে তই বিৰি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলি আছে নেকি সেই নাই চিগাৰেট নাই এইবিলাক চিগাৰেটৰ কথা নাপাবি তইচোন বোলে ৰিহেবৰ পাইছো বোলে এতিয়া ফুৰিবলৈ ভেকেশ্যনতে গৈছে বাৰু ঠিক আছে তই ৰিহেবৰ কেইদিন থাকিলি বাৰু সেইটো কথা আচ্ছা ঠিক আছে সেইটো হ'ল বাৰু তই স্মকিং কুইট নকৰ মানে আচ্ছা কি হৈছে তোৰ মোৰ ঢেৰ বেমাৰ হ'ল কিবা কিবি বহুত বেমাৰ এইচ আই ভি হৈছে নেকি তোৰ চিগাৰেট খালে এইচ আই ভি হৈ যায় তাৰপৰা কি হয় আমিতো নাজানো ডাক্তৰে কৈছে কিবা বোলে লাংছত প্ৰব্লেম এইচ আই ভি হয় এইচ আই ভি হয়তো লাংছত এইচ আই ভি হয়তো এইচ আই ভিটো বেলেগ ল'ৰা ছোৱালী অংক হ'লে এইচ আই ভি তহঁতে কি অ' চৰি <laughs> আচ্ছা আৰু এটা কথা এই স্মকিং কৰা চিগাৰেট খোৱা মানে কিবা হাৰ্মফুল এফেক্ট না হাৰ্মফুল ইফেক্ট মোক আপুনি দেখা নাই মোতকৈ বেছি হাৰ্মফুল আৰু কি হ'ব এতিয়া পৃথিৱীত য'তে যোৱা মানুহ মোৰ পৰা পলাই ফুৰে হাৰ্মফুলে দেখা নাই খাই থাকিব নেকি অঁ নাই হাৰ্মফুল এফেক্টটো আছে যেতিয়া তোক ৰিহেবত গৈছিলি তেতিয়া তোক সুধিছে যে এইটো বস্তু নাখাবা এইটো বস্তু এইটো হয় তই তেতিয়া কি ফিল কৰিছিল ফিল কৰিবলৈ এইটো একো নাছিলেই মোৰ ৰিহেব যাব লাগে ভিতৰত মানে ফিলটো নাথাকে ফিল নাথাকে ঘৰৰ পৰা পঠাই দিলে গ'লো আৰু অঁ গ'লি মই বোলে কাহিলে কিবা বোলে ভাইৰাছ কিবা বেক্টেৰিয়া কিবা কি কয় ফুৰে ভাইৰাছটো মোবাইলত লাগে মানুহৰ তাত ক'ত ভাইৰাছ লাগে সেই ভাইৰাছ নহয় কোনো ভাইৰাছ এটা ভাইরাস ওলাই আপনি যেটা কাহে আপনার কাহর একটা ভাইরাস যায় কি ক এ ফালতু তো ডেটার পর কাহি আছো এটা ভাইরাস এরিছ তো এ হেসব নহয় ভাইরাস মানে কি ভাইরাস মানে হইছে বিজানু অ বিজানু বিজানু কি এটা মই জেনে কাহু অ এটা মই খুলাকে কাহিছো মানে বিজানু ওলাই গৈছে ওলাছে কোন লাগল বিও পিছে কি কবে বিও পিছে অ ভয় খাব নালাগে লাগে আচ্ছা তাহলে কথাটা কি যিবিলাক মানুহৰ চিষ্টেম কমজুৰি থাকে যাৰ ইমিউনিটি বুজি পায় নহয় ইমিউনিটি হয় হয় কিবা হয় হয় বুজি পাওঁ কোৰ্টৰ কেছৰ কথা কৈছে ঠিক আছে কোৰ্টৰ কেছ নহয় আপুনি কোৰ্টৰ কেছ নহয় ইমিউনিটি মানে আপোনাৰ ধৰি শৰীৰৰ এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ থাকে মানে যাৰ যাৰ মজবুত সি সেইটো ৰেজিষ্টেঞ্চ পাৰে তো সেই ভাইৰাছ চাইৰাছৰ ভয়ত মানে এতিয়া মানুহ পলাই ফুৰে মানুহবিলাক নাজানে ইমান শিক্ষিত নহয় পলাই ফুৰে সেইবিলাকৰ কাৰণে আৰু এইবিলাক হেৰি হ'ব তই ইমান ইংলিছ জানতো বেমাৰ কেনেকৈ পালে ৰেচিষ্টেঞ্চ ইমিউনিটি এইবিলাক কি বস্তু ধেমালি লগতে ঠিক আছে ঠিক আছে মানিলো মানি লৈছো আমি এইটো এফেক্ট হলে ভাইৰাছ ভাইৰাছ ওলাই ভাইৰাছ নাই নাই নাই নাই নাই হিচাপ নাই নাই হিচাপ কি কথা ওলাইছে এই মদন নাই হিচাপ কৈ দে না তোৰ লগৰবোৰে মাতি মোক এতিয়া ফুটামি কৰিব নোৱাৰে কিন্তু মোৰ বেমাৰ আজাৰৰ কথা এটা মই চিৰিয়াছলি পাতি আছো এইটো লৈ পেলাই ফুটামি নহ'ব কিন্তু গম পাইছে নাই আচ্ছা বুজি এইটো কচোন এই হাৰ্মফুল এফেক্ট এই স্মকিঙৰ হাৰ্মফুল এফেক্টকেইটা কচোন স্মকিঙৰ হাৰ্মফুল এফেক্ট ক'বলৈ গ'লে তোক বহুত দূৰলৈ লৈ যাব লাগিব আচ্ছা লৈ যাচোন মিডিল ইষ্ট নিব লাগিব তোক মই মিডিল কোন পূব মথুৰীয়া কথা কৈছে নি মিডিল ইষ্ট হ'ব তেল তেল তেল য'ত পায় তেল দেখোন আমাৰ ইয়াত ডিগুতে পায় দেখোন য'ৰ পৰা আহে অৰিজিনেলি য'ৰ আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা মিডিল ইষ্ট ন অঁ অঁ চিৰিয়া মানে চিৰিয়া নাম শুনিছা নাই এ চৰাই কৈছে চৰাই হিন্দীত হিন্দীত চৰাই নহয় জানো বকিতা কি চিৰিয়া কি ইংলিছৰ দেশ হল আছে আচ্ছা চিৰিয়া ন নাম তাৰ চিৰিয়া এইটো চিৰিয়া নহয় অ হ হ তাৰ পৰা অ তাত তুসা অ ধুমাই ধুমা আচ্ছা ধুমা হৈছে ন ধুমা কেনে গম পালি জানো তাতো টাবাকো কমেন চলিছে নেকি টাবাকো তাত গুটে দোকান বম গুদি দি উৰে দোকান হেৰি কৰিলে বন্ধ বম বম দিছে তো বম দোকান সুকান নাই টাবাকো ইমান পাওনে নে জানো টাবাকো ইমান পাওৰ মই গম পোৱা নাছিলো ধুমা সব ধুমা সব মানুহ যদি দোকানে ভাঙে সিগেট খাব কৰ পৰা এটো ভাল কথা কৈছে কিন্তু এটা কেম্পেইনিং আকৌ জানো নাই আমি বম চম পইচা নাই বাৰু আমি এনেকৈ চলিব লাগে অঁ বম পায় নি বাৰু ঠিক আছে সেইটো এটা এফেক্ট মানে এতিয়া আমি এফেক্টটো বুজি নাপালোঁ চিৰিয়া গৈ পালোঁ বম তাত দিলে আমাৰ ইয়াৰ কথা কওঁ তোৰ কথা কওঁ কিনো আৰু মানে চিগেট খালে ধোঁৱা হয় তাৰপৰা কুঁৱলী হয় কালি নকবি আকৌ বৰষুণ আহি চিগেটৰ পৰা হয় আচ্ছা যদি আপোনাক চাঞ্চ দিয়া যায় আপুনি স্মকিংটো কুইট কৰিবনে যদি মোক চাঞ্চ দিয়া যায় অ চাঞ্চ এটা যদি দিব আপুনি দিলো চাঞ্চ এটা কুইট কৰিবনে সিগৰেট উম জি হওক সিগৰেট হওক মদ হওক জি হওক মই নোৱাৰো নোৱাৰো আপুনি সুধিছে যদি মোক চান্স দিয়া যায় তেতিয়া মই স্মকিংটো এৰিম নে নাই সেইটো হৈছে প্ৰশ্ন কিন্তু মোকতো কোনো সেনেকুৱা চান্স দিয়া নাই মইতো চান্স নিদিয়াকে এৰিব লগা বাধ্যত পৰিছো মই গ্ৰামেটিকেল মিষ্টেক ই গ্ৰামাৰ নাজি হয় ফাল্টু মানুহ ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন এতিয়া কওঁ এই এতিয়া এৰিব পাৰিলে ভাল লাগিলে সেনেকে টাইপ কিবা বনাই পেলাই কওঁ মানুহ মন লগ ভাল লগা কথা কওঁ ভাল লগা কথা কওঁ মানে তোক আকৌ এবাৰ সুধিছ তোক যদি এইটো সময়ত মানে এইটো এইটো সময়ত ফিল হয় নেকি বাৰু মই টবাকো লওঁ নলওঁ এনেকুৱা ফিল হয় নেকি টবাকো এৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ অঁ কৰিছোঁ মই ট্ৰাই বহুতবাৰ ট্ৰাই কৰিছোঁ অঁ বহুতবাৰ ট্ৰাই কৰিছোঁ এৰোঁ এৰি দিওঁ মই এৰি দিছোঁ এৰোঁ অলপ টাইমটো কমৰ কাৰণে এৰোঁ আৰু এঘণ্টা দুঘণ্টা নোখোৱাকে থাকো বা বঢ়িয়া কথা দেই ঠিক পাৰিছে কিন্তু এঘণ্টা দুঘণ্টা বহুত টাইম নাই নাই আমি নাখাওঁ মই আমুল কুল খাওঁ এটা সময়ত মই খুব খালো চিগাৰেট চাধা চিখল তিৰংগা ইছ পাঁচশ পঁচপন্ন বুলি এটা আছিলে মই চব খালো মোৰ আগতে বহুত ইচ্ছা গৈছিলে মই খাওঁ কিন্তু খাই খাই মই এটা বস্তু মই ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ মানুহৰ জীৱনটো মৰমৰ জীৱনটো মৰমত ৰাখিব লাগে এইবোৰ বস্তু খাই পেলাই নিজৰ জীৱনটোৰ আয়ুস কমাই কোনো লাভ নাই সেইকাৰণে এতিয়া মোক কোনোবাই যদি ৰাখিও দিয়ে মই আৰু সেইফাললৈ আগ নাপাম ভাল দিছে এইটো কিন্তু ভাল ভাল মেছেজ কথা কৈছে ভাল মেছেজ পৰিছে ভাল মেছেজ পৰিছে একদম এইটো হিট হ'ব এইটো হিট হ'ব নাই নাই এটো সিনেমা হলৰ যে ষ্টাৰ্ট হোৱা আগত দিয়ে যে এটা আহিব আহিব মুকেশ নিছনা হ'ব নাই ঠিক ঠিক ঠিক আছে বঢ়িয়া আছে বঢ়িয়া অ মুকেশ চিনি পালে মুকেশ মুকেশক চিনি পোৱা মুকেশ মুকেশ মুকেশ কোন মুকেশ আৰে মুকেশ মন কৰাছোন হেই দেখা নাই নেকি টিভিত টিভিত সিনেমা হলত দেখা নাই মুকেশ অ <laughs> মুকেশ কোন মুকেশ পোটাৰ মুকেশ পদ্দাৰ কোন এইটো মোৰ স্কুলৰ চিনেমা এই মুকেশ পদ্দাৰ কথা বোলা নাই মুকেশ এটা যে টাবাকো যে ওলাই যে টাবাকো কেম্পেইনিং যে চিনেমা চাব যোৱা নেকি চিনেমা চিনেমা চাব যাওঁ এই মিথুন দাৰ চাব গৈছিলোঁ আগতে অকল মিথুনৰ চিনেমা চাওঁ তই টাবাকো নেৰে মুকেশ তিৱাৰী কি কলা চিনি পালি মুকেশ তিৱাৰী আমাৰ আমাৰ যত ঘৰ আছিলে মানে বিৰুবাৰী বিৰুবাৰী আমি যত ভাড়া আছিলো মোৰ দেউতা ৰেলৱেত আছিলে তো অ আমি তাতে ভাড়া আছিলো আমাৰ ঘৰৰ পিছফালে <laughs> বস্তিত আছিলে মুকেশ আমি ক্ৰিকেট খেলা আহিলে মানুহ এই বগা কোট পিন্ধি কিবা একদম গাড়ী তাক উঠাই লৈ গল আমি বোলো কত নিম নিলে তাক সিও মানে বৰ কাহ মাৰে দেই মোৰ নিচিনা সি কাহ মাৰিছিলে কাহ মাৰিছিলে অ সি মানে বৰ কাহ মাৰিছিলে সি গাড়ী এখন উঠাই লৈ গ'ল তাত তাত মানে ক'লে কি কোনোবা চিনেমাৰ ডাইৰেক্টৰ নে কিবা প্ৰডিউচাৰ নে কোনোবাই নিলে মুকেশ কিন্তু মোৰ লগৰ মুকেশে যিমানখিনি কৰিছে তাতকে কিন্তু সেইকাৰণে নাই লাগালগে কেমেৰাটো বন্ধ কৰি দিওঁ এইটো তই শ্বুট নকৰিলে হ'ব কিন্তু কথাটো হৈছে মই মুকেশতকে এখোজ আগত যাব লাগিব না সেইটো ঠিক আছে ই সি সি তথাপি ভাল এক্টিং কৰিছে সি ভাল কৰিছে মই <laughs> মোৰ লগৰ ল'ৰা মোৰতো এটা কথা আছে ন ইজ্জতৰ কথা আছেতো মই যিহেতু এক্টিঙত নামিছো চেম ফিল্ডত আগৰ পৰা আমি নাটক কৰা একেলগে তাতেও মই তাত মই ময়ে বাজিম আৰু কি কওঁ এতিয়াও মই তাতকে এখোজ আগত যাব লাগিব নাই এইটো ধেমালি নহয় কিন্তু গম পাইছো এই মদন অ ঠিক ঠিক ঠিক আছে ঠিক আছে এইটো ৰেকৰ্ড কৰা নাই দেই ঠিক কৈছে ঠিক কৈছে অফ দা ৰেকৰ্ড কৈছে হুম কাটো ভাল হয় বাৰু ঠিক আছে তুমি মুকেশক চিনি পোৱা বাৰু সেইটো মই বুজি পাইছো কিন্তু তুমি হেৰি চিনি পোৱা নাই বিমলা কা বেটা অভাৰ এক্টিং হ'ল নেকি এইটো নাই ঠিক আছে ঠিক আছে বিমলা কা বেটা কিন্তু মোৰ নেচাৰেল কা আছিলে ঠিক আছে চৰি চৰি প্ৰব্লেম আছে ঠিক আছে বিমলা কাপ এটা চিনি পোৱা নাই বিমলা কাপ এটা আৰে আয়োদিন নাখাইছিলে যে নিমখত থাকে আয়োদিন কি কবে চিগাৰেট টিকেটত থাকে নিকটি তহঁতে কত তহঁতে কলি নেকি এণ্টি টবেক তহঁতে ডকুমেণ্টেৰী বনাই পেলাই ঐ মদন নাই ঠিক আছে নাই নাই লগতো কি জেনেৰেল নাই নেকি তহঁত ডাইৰেক্টৰ প্ৰডি বিমলাৰ বেটা তই চিনি পাইছিল মৰিলি মাংস ভাত খোৱাৰ পিছতে মৰিবি তই এদিন তোমাৰ গম পাইছো এণ্টিটো কৈছ কি নাই এণ্টিটো ক'ব পাহৰি ল'বি মেইন কথাটো হ'ল এণ্টি এণ্টি টবাকো কেম্পেইন অঁ তই ভালকৈ ক'ব লাগিব ঠিক আছে বাৰু তই যিখিনি ক'লি নিজৰ মনৰ পৰা কৈছোঁ ভাল কথা মই কওঁ পাব্লিকক অঁ স্মকিং কৰিব নালাগে অঁ বঢ়িয়া মই সলনি হ'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু পাব্লিকক কওঁ মই স্মকিং কৰিব নালাগে আচ্ছা বহুত হানিকৰ হানিকৰ ন বহুত হানিকৰ বহুত কষ্ট হয় ন মানুহ কষ্ট অঁ কষ্ট মাংস বহুত প্ৰব্লেম হয় অঁ মই যে নোৱাৰো নোৱাৰো আৰু মোৰতো গ'ল বাৰু আচ্ছা কিন্তু বাকী কথা তেওঁ স্মকিং নকৰে আৰু তই এইটোতে ষ্টাৰ বনি যাবি ফেমাছ হবি এই লাগিছিল এই লাগিছিল বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া ভাল লাগিলে ভাল বঢ়িয়া কৈছা বঢ়িয়া বুজি ধুনীয়া কথা কৈছা ধুনীয়া কথা কৈছা আচ্ছা আচ্ছা এতিয়া <coughs> কি হ'ল এই কি হ'ল ইয়াকে মালটো দি দিওঁ নিবে মোৰ তাৰমানে এতিয়া এই এই কিবা টেবলেট চেবলেট আছে দেচোন এইটো কি দিছে এই চব খাই দিবি দিছে কি এই ঠিক হৈ যাবি খাই দে খাই দে কাহাৰ ঔষধ লাগে অঁ কাহ কাহ থেংক ইউ দেই অঁ মালা দিবে হেৰি ইণ্টাৰভিউ বহুত ভাল হৈছে ফোনৰ ফেমাছ হ'ম আৰু গম পাইছে ফালিছ ফালিছ কম ফালিছ এতিয়া চাব বিচাৰ নেকি বহুত ধুনীয়া নে কেনে দেখাই দিয়ে বাৰু এইটো তোৰ ইণ্টাৰভিউ কিন্তু দেই ধুনীয়া হৈছে ধুনীয়া হৈছে তহঁতে বহুত ভাল কাম কৰিছ তো এতিয়া কি কৰিবি তহঁতি আবেলি হৈছে যাব ঘৰত যা তেনেহ'লে মাংস কথা ভাত মাংস ভাতটো খাবি ঘৰতে খাবি এই ইণ্টাৰভিউ কিন্তু তহঁতি ধুনীয়া কৰিছে টবাকো যিটো কম্পেনী মদন ক'ত গ'ল পিছে মদন ওলাই গৈছে অলপ ওলাই গৈছে মদনেতো মোক ৰখালে সেই বুলি যে ভাত কেইটা খাই যাবি একেবাৰে তোৰ কাম হৈছে ইমান ক'ৰপৰা ভাত খাওঁ তই <laughs> মাংস আনিছে নাই অনা নাই জানো আপুনি আকৌ মাংস ক'ৰ পৰা আহিলে বে যাবলগীয়া আছিলে মাংস মাংস মাংসটো অকমান জালুক দি বনাব জালুক লাগে তাক কি খাবি তোৰ এইপিনে যদি জালুক গ'লে মানে নাই নাই নাই আপুনি কথা বনাইছে এতিয়া মদনে মোক কলে তই মাংস ভাতটো খাই যাবি ভাবিয়ে লৈছে মই জোল খাম জালুক দে জালুক জালুক দি যাব ডাঙি কি কৰগে খুৱাই দে খুৱাই দিওঁ দে আমি হিমাচল পিছত বহুত ডাঙৰ মাংস খাম 내 뒤로 내 언니 Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum madam এই যে এণ্টিটাবাকো কেম্পেইনিঙৰ যে এড আছিলে যে হ'ব না বাইদেউ যাওঁ বাইদেউ এই পার্টিসিপেন্টও নামত কিবা যে ফিল্ড আছে বাইদেউ ফিচ ফিংগাৰটো কি বাইদেউ মাছৰ আঙুলি থাকে নেকি ৰিলিজটো কৰে শুনিলো সেইটো নাপালো দেখোন গৃহসভা চাইছো গৃহসভাটো দিব পাৰে আৰে গৃহসভা কৰে নেকি ভালকৈ নেকি তাত দি দিব পাৰে আকৌ আৰে মেইন ৰেডিঅ' দিব কিন্তু টাইম বহুত দিন হ'ল লাগিলে এখন আমিয়ে ফোন কৰি ফুৰি চাওঁ আমি ফোন কৰোঁতে ভাল বজাব এক হৈ যাওক আজি কিছুটা আমি বেয়া নাপায় জিকিবতো লাগে আমি জিকিবতো লাগে জিকিবতো লাগে কি কৰি দিওঁ ন কৰি দিওঁ কৰি দিওঁ বাইদেউ চিনি পাইছে নাই আমি আমি এনেধৰণে সেইদিনাখনে আপোনাৰ লগত গৈছিলোঁ যে আপুনি যে কৈছিলে ব্লেক বক্স অঁ pohon kita. Kita oh, sini baca. Oh, aja. Oh, ini kira kompresi, kira kompresi ada. Aku jikalau nama ada. Oh. Tahun ini sih na jogonya adbut lara mau deh kan ay. Iman bias ini mah bawa esok tahun teh. Manu tahun ini nama super di jodoh sih, mau yuk pasang jodoh di sana teh. Aja. Iman bias sini baca. Tahun ini sih na bahar lara sih mau deh kan ay. Kita perlu phone sama nakal ni aru. Aku itu phone. তহঁতৰ যে বাকী দুজন ল'ৰা আছিলে যে সেই বাকী দুজন ল'ৰাৰ ফোন নম্বৰটো দি দিবি ডাঙৰ মুভি এখন আহি আছে আচ্ছা সিহঁতে কি কিহত পাইছে সিহঁতে কি পাইছে মুভি পাইছে ৰামচে ব্ৰাদাৰ্ছৰ হয় মুভিটোৰ নাম শুনিবি পেটিকোট মে বিস্ফোট পেটিকোট মে বিস্ফোট আকৌ পাৰ্ট টু পাৰ্ট টু বাইদেউ আমি এইখন হৈছিলোঁ